ペトナムにも雪が降りますかベトナムにも雪が降りますかいいえ、サッパーでだけたまに見られます。いいえ、サッパーでだけたまに見られます。サッパーに行ってみたいです。サッパーに行ってみたいです。 雪が降る。雪が降る。たまに、たまに。見られる。見られる。てみたい。てみたい。